Scheiße, wie heißt der? Haut mal in der Auto zu. Alles kaputt. Soll ich das? Oh, oh. Du Arschloch. Oh. Halte mal, das ist schon was bei mir. Oh. Das ist die Auto. Radio Deutschland 1, das Talkradio für Deutschland. Ruf an und sag uns deine Meinung. Radio Deutschland 1, wir sprechen Klartext.